басты мақсатым бүкіл жаңағы жас психологтар болсын мына құндылықтар әлемінде жүрген кезде баланы телефоннан алшақтату сол баяғы келеді да телефонға келіп тіреледі негізі телефонды бұл құрал ретінде барлығымызға даму үшін берілген баланың тамақ ішіп отырған кезде сөйлеу үшін жаңағы тынышталу үшін берілмеген бұл технологияны Э, біз жұмысымызды жеңілдету үшін берілген де бірақ көп ата аналардың басты қателігі балам жылай қалса деп бере салады бала тұйықталады аппетиті бұзылады э, көңіл күйі басқа жаққа ауады гормондар ауыса бастайды э, содан баланы өзі де жоғалтып қояды тіпті менің жолдасым өзі психолог болмаса да айтады ғой енді басында бала жыламасын жыламасын деп беріп еді енді қазір енді баладан қалай алсам деп ата аналар зар қағып жүр ғой енді сенің жұмысыңды түсінемін дейді ше сен қалай алатынын біле алмай жүр ғой дейді жасы онда екен анасы жасы он... мен он жастағы балаға бала кезі қазір керемет кезі ол баланы айтатын едім мен құндылықтар толтыру үшін қиссаға оқысын ертегілер оқысын қосымша домбыраларға қызықтыратын нәрсеге шақырсыншы телефоны алу үшін жарты сағат қана уақыт беру керек ол үшін басқа әлеммен қызықтыра түсу керек деп ойлаймын телефонға берілгеннен кейін ол балаша ашықтайды